Всем привет, ребят! С вами снова я, Алена. И сегодня я снимаю долгожданный вопрос-ответ. Вы, наверное, уже заждались этого вопрос-ответа, потому что я очень долго собиралась его снять. И, наконец, я сегодня его снимаю. Вы писали э, в моей группе ВКонтакте, задавали свои вопросики, и очень вопросиков много, так что сейчас я буду на них на всех отвечать. Итак, давайте начнем. Варя Майер спрашивает, на какие секции ты ходишь? В начале года и до где-то э, до февраля приблизительно я ходила на секцию стрельбы. Вначале у меня все очень хорошо получалось, мне это нравилось, и я не ездила ни на какие соревнования. Соревнования проходили каждый месяц. Я их пропускала, потому что мы ездим на дачу каждые выходные. И я не попала ни на одно соревнование, хотя у меня достаточно хорошо получалось. Но потом мне перестало это все нравиться, и как-то я решила, что я не буду ходить на эту секцию, потому что что делать на секции, если тебе не нравится туда ходить? А, я также где-то, ну не с начала года, чуть попозже, а, начала ходить на танцы, на секцию танцев тут у нас же на даче. Э, пятницу и субботу, мне тут очень нравится, это прикольно. И выступления тут очень часто, на каждый праздник. Итак, дальше. Анастасия Гречкина спрашивает, какая конфета твоя самая любимая? Ой, боже, я люблю конфеты 35, и еще я очень люблю конфеты пчелка. Это такие маленькие леденцы, и внутри этих леденцов э, какой-то какое-то повидло, что ли. И они очень прикольные. Также э, мне очень нравятся конфеты «Детский сувенир». Я их просто обожаю. Если ты тоже любишь конфетки «Детский сувенир», то пиши об этом в комментарии. Мне очень интересно знать, сколько же нас таких, кто любит такие конфетки. <laughs> Итак, а, дальше Ксюша Пономарева спрашивает, через какую программу ты монтируешь? А, я монтирую через программу Windows Live. А, эта программа стандартная, она есть на всех компьютерах. И для начинающих видеоблогеров я бы посоветовала вам пользоваться этой программкой, потому что все необходимые эффекты там присутствуют. Дальше я монтирую в программе Sony Vegas. Sony Vegas там очень много всяких э, классных штук, но мне кажется, для начинающего видеоблогера это будет чуть-чуть сложновато. А Настя Соколовская спрашивает, когда будет следующая фан-встреча? Ну, я собираюсь проводить фан-встречи каждый год. В этом году я проведу, ну, может быть, летом или осенью. Э, Диана София Софиюлина спрашивает, какая у тебя самая любимая песня? Моя любимая песня это Тимати «Ключи от рая». Послушайте обязательно ее, она мне очень нравится. И дальше. Евгения Щепкина спрашивает, ты хочешь познакомиться с Марьяной Ро? И если да, то как ты это представляешь? Ну, не знаю даже. Я Марьяну Ро смотрю, но очень редко. Алену Веном я в основном смотрю, но остальных видеоблогеров я как-то мало смотрю, а вот Алену Веном я не пропускаю ни одно ее видео. И также я люблю и смотрю достаточно часто Афинку DIY. Итак, дальше. Алина Журавлевская спрашивает, ты любишь снимать видео? Помогаешь э, людям, если нужна помощь? Любишь своих подписчиков? Итак, отвечу на первый вопрос. Ты любишь снимать видео? Да, я люблю снимать видео, мне это доставляет удовольствие. Ну, какой толк снимать видео без удовольствия и без настроения? Нет, ну, конечно, иногда бывает, надо снять видео, но нету настроения. Ну, бывает такое, да. И наверняка у многих такое бывает. Но в основном я снимаю видео, когда у меня есть настроение и когда мне хочется снимать видео. Помогаешь людям, если нужна помощь. Если нужна помощь, конечно, я помогу людям, потому что, мне кажется, любой добрый человек помог бы человеку, если ему нужна помощь. И я такой человек, ну, если кого-нибудь оскорблю, например, братика ни за что поругаю, то как-то мне на душе это все скребется все время я не могу просто спокойно жить. Или я пройду мимо какого-нибудь э, человека, которому нужна помощь, просто так пройду и не посочувствую, мне на душе становится тяжело. Не знаю почему, но вот такой я человек. А, любишь своих подписчиков? Конечно, я вас просто обожаю, всех я вас обожаю. Я люблю вас очень сильно, просто когда нету друзей рядом, то всегда есть вы. Вы всегда поможете, поддержите, поэтому я вас очень люблю. Алинка Журавлевская. Алинка Журавлевская. Извини, пожалуйста. А, как хорошо ты знаешь YouTube. Ты а, выбирала между юмором или деньгами? Ну, я YouTube а, знаю, в принципе, хорошо, но ну, не как профессионал ты выбирала между юмором или деньгами? У меня видео часто бывает без юмора. Я снимаю это для своего увлечения, потому что мне интересно это делать, и деньги тут совсем ни при чем. Татьяна Костоусова спрашивает, ты единорожка? Конечно, я единорожка. <laughs> Кто же я еще? Вета Красилич спрашивает, у тебя есть животное? Если нет, то какое бы ты хотела? У меня есть домашние животные, это у меня собачка, моя Стефан, и я как-нибудь хочу снять видео, просто никак не соберусь, потому что это надо бегать с ним, это надо держать в руке камеру и показывать, как ты с ним гуляешь, то есть это надо хорошенько подготовиться. У меня есть хомяк, но он сейчас, мы сейчас на даче как бы находимся, а он дома, хомяк. А хомяк у меня живет дома. А хомяка зовут Крикун, потому что когда мы его купили, или он все время пищал. Также у нас есть кролики, они живут тут вот. А, там маленькие, большие, много-много кроликов. Также у меня есть рыбки, меченосцы и я забываю, как название этих рыбок, но они такие черненькие. А, и вроде бы я назвала всех. А, еще у нас тут есть 5 курочек и один петушок которая очень агрессивная. Вот не так давно он кинулся на меня. А у меня в этой руке было яйцо, я такая, уйди! И, короче, раздавила рукой яйцо. Ну, у меня в этой руке еще были два, так что они остались целые. Кристина Мирная спрашивает, твой самый любимый видеоблогер? И, как я уже говорила, мой самый любимый видеоблогер это Алена Вену. Я просто обожаю ее видео смотреть, потому что они такие смешные, и мне они нравятся. Э, Ирина Симакова спрашивает, кто твой любимый певец? Мой любимый певец – это Тимати. Наталья Левченко спрашивает, кто твой друг? У меня много друзей. Все же вы все мои лучшие друзья. представляете, как вас много? Вы все мои друзья, и все вы мне пишете в ВК, и я стараюсь не игнорить. Ну, а, ну, я никогда, в принципе, не игнорю. Не было ни разу такого. Если вы мне пишете «привет», я тоже пишу «привет». Но, ну, ребят, иногда я не могу ответить, потому что э, у меня нет возможности зайти в интернет или на занятиях, или в школе. А когда у меня появляется возможность, я всегда отвечаю. Варя э, Дорощук спрашивает, что бы ты сделала, если бы твоя подруга тебя опозорила? Ну, я бы просто перестала с ней общаться, потому что э, подруга, которая тебя позорила, это уже не подруга. Э, Ксюша Семенцова спрашивает, Какая твоя любимая песня на данный момент? Моя любимая песня — это «Ключи от рая» и вроде бы все. Алина Неретина спрашивает. Твоя мама знает о том, что у тебя есть свой канал. Как ты сказала, что хочешь создать канал? Как она относится к этому? Конечно, моя мама знает о том, что у меня есть канал, и она меня поддерживает. И как ты ей сказала, что хочешь создать канал? И я уже не помню, честно говоря, как я ей сказала, или я ей вообще не говорила, или она создал из меня канал. Но мама всегда за то, чтобы я снимала видео. Лия, Софи... Лия Софина спрашивает, Нравится ли тебе снимать видео? И будешь ли ты снимать в дальнейшем? Конечно, мне нравится снимать видео, я делаю это с радостью, и я делаю это с удовольствием. Да, я планирую снимать видео в дальнейшем. Ангелина Зверкова спрашивает, будешь ездить э, в другие города на фан-встречи? Ой, ребят, этого я не знаю. Но ну, может быть, когда-то я буду ездить, ну когда-то, когда... -то, когда а, я уже буду совершеннолетней, и я, может быть, когда-то поеду в другие города, там путешествовать, и заодно сделаю фан-встречу. Ну а так, я не знаю, пока что я не могу ездить в другие города. А, и второй, второй вопрос от Ангелины Зверковой. А, с кем будет твое следующее видео? Мое следующее видео будет со мной. Я в основном снимаю видео одна. Иногда я снимаю с подружками, но часто они не могут или я не хочу, поэтому вот так вот все получается. Третий вопрос, последний, от Ангелины Зверковой. Ой, это не вопрос. Она говорит, Алена, ты супер. Спасибо. Это был не вопрос. Дарья Кот спрашивает, тебе нравится Казань? Если да, то расскажи о ней. Мне очень понравилось в Казани, там просто настолько классно. И, ребят, я оставлю видео, как я была в Казани, ссылочка будет в описании, обязательно посмотрите его. Там э, я снимала, в поезде я чуть-чуть снимала, я снимала на экскурсиях, когда мы были. Есть фотографии, где я стою в Кремля, и там просто безумно классно. Там очень красиво, и там меньше мусора, чем у нас в городе. Э, Катя Цеменко спрашивает, ты снимешь видео про твой Sims 3? Она знает, что у меня есть Sims 3. Э, ну, я планирую как-нибудь снять летсплей, просто, ну, опять же, я никак не соберусь, потому что что это нужно время все же. Дарья Кот спрашивает, «А занимаешься ли ты гимнастикой? Нет, я сейчас не занимаюсь гимнастикой, но когда мне было лет 6, я занималась гимнастикой, и у меня достаточно хорошо получалось. Но потом мы начали тянуться на шпагат, и мне было очень больно, я не могла терпеть этой боли, так что я перестала ходить на гимнастику. Шпагат, да, у меня на поперечный не получался, но на правую ногу у меня было, в принципе, хорошо. Но на 5 с минусом как-то я тянула. Ну а сейчас я могу э, лишь становиться на мостик. Мостик крестик и свечка или березка, то есть вот так вот вверх ноги. Ксюша Иванова спрашивает, сколько тебе лет? На данный момент, сейчас мне 13 лет, Сеня Иванова попросила передать привет. Привет, Сеня! А, Лера Каргина спрашивает, как зовут родителей? Родители у меня зовут Татьяна и, ну, маму Татьяна и папу Алексей. А, Вика Митрофанова спрашивает, твой любимый запах? Я люблю запах мокрого подвала и запах рельсов, которые нагрелись на солнце. Так же, как мама. Мама говорит, она тоже любит запах рельсов. Мне нравится. И последний вопрос. Катя Цеменко спрашивает, какой твой любимый цвет и почему именно он? Мой любимый цвет это светло-голубой, а, потому что как-то он такой свежий, он такой а, какой-то добрый, и это вот как цвет неба. И это были все вопросы. И, ребят, если вы хотите задать свои вопросы, то переходите на группу ВКонтакте. Там вы можете задать вопрос э, в обсуждениях. Или я сделаю еще новый пост для новых вопросиков. И туда кидайте в комментарии свои вопросики. Так, всем пока. Я вас очень люблю. Всем пока-пока.